頑張ってるじゃないですか頑張ってますなんと俺が言えんなそれなんか必死に頑張って立ち上がってね悔しい思いしてそうやって成長していくのがこの世界のあれなんで、ね、まあ彼はラッキーですよこのキャリアで俺に俺とシングルができて ね、叩きのめされるってことは大きな財産になるはずです。です。またしても届かなかったね永田裕二けどこれでライオンズゲートのメインに立ったこと大抜擢だなんて言わせないでしょう自分の実力で一歩一歩掴みに行って 歩いていってるんだ今はまだその声が届かなくてもいいけどいつかゆっくり一歩ずつ必ず認めさせてやる絶対永田裕二に勝ってやる夢も目標も全部奪い去った上で若手のいじみしてやる覚えとけよ